жан дүйнөмдөн жалгыз орун таба аларым сен болдуң уйку бербес санааларым эч нерсени тоготпой жүрдүм эле эми минтип жүрөгүмдү жараладың мен ордум бир жолугуп махабатка бир мас болуп кайра солугуп мынчалык неге суулуу көздөрүң тунук қандай соның сенің қолың қармағанда сезер белең жүрек соғышу мәлі суық 따분따분해 돌보던 것 같은 멍하니 сені ардағым ашықмын саған белім айта алмай аттың жүрім арманым асыл жаным ананайым сөздерін асыл жарын саған арнайын жанашып түбін дей, той болдың ғой татымыңа сезімдерім мені алдың ғой